你看他干啥？你看他，我也不能给你。哎呦我的妈！ <laughs> 要是现在要 这些母狮刚刚给幼崽们上了一课。 Oh my god.

Sí, sí, sí. sí. Ah, fue la. See? No. No. Turun, turun, turun. Lagi, lagi, lagi, lagi. Tiga, tiga, tiga, cepat. tiga, tiga, tiga, turun. tiga, tiga,

<laughs> 你搁找我来再死，我来靠，我来挡着走，我来不要怕死。喂！ <laughs> 操！我嘛都听见嘞，你搁来要死，要死！ Oh Nou ja, zo nou ja.